Good morning. Sì, qui sono eh, diciamo le 11 e mezza. Come dico in questi casi, certo non è mattina prestissimo, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro o semplicemente oh, semplicemente David Lynch. It's uh, April 14, 2022 and it's a Tuesday here in Naples. Um, um, for me middle morning, uh, very still right now um, 71 and 6 Fahrenheit 22 Celsius and this means that it's uh, that day really, really, really, really soft like, in this days in this period, but for me also over that soft because uh, it's uh, più a mora summer climate than spring climate. Come sempre per quanto concerne il video Thoughts of the Day, non so se lo faccio, ma se lo faccio per chi è interessato, sempre separato da questo, quindi occhio anyway, as he and you all just see from this other window, mm, I think that this afternoon, anche se ormai praticamente adesso pomeriggio ormai, la temperature eh, credo si manterrà sullo stesso livello o salirà di qualche grado, vedremo come sempre non siamo dei maghi su questo, but eh, the important thing uh, is that uh, eh, I don't think that eh, we are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine. Certo, come avete visto c'è un bel sole, ma non so se si vede bene, comunque è velato, cioè il cielo è velato, il sole comunque, eh, dietro il sole ci sono delle nuvole, quindi il cielo è un po' velato, non è proprio azzurro, quindi io ho dei sospetti che eh, potrebbe peggiorare, potrebbe più annuvolarsi che mantenersi il sole. Non è detto, vedremo come dico la mia frase cult, ovviamente le cose posso sempre cambiare da un momento all'altro, patta solo e su il sì, però non credo che, diciamo, eh, penso si manterrà comunque su questo livello e quindi non ci saranno proprio Those Beautiful Blue Skies and Golden Sunshine.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 Il mio stomaco bronta, non so se lo sentite, non so il vostro. Sì, quindi ci vediamo al video tutto, nel caso lo faccio o domani.